涙が見て僕フォルテおはようございまっちゃフォルテですえ本日はピアニストなら1ヶ月弾いてない曲でも本気でやればすぐ取り戻せる説をね検証をやっていきたいなと思いまっちゃそのターゲットとなる曲はこちら革命です 正真正銘1ヶ月ほど練習してないです、革命。演奏会や学園祭の仕事とかでね、結構ちょっとバタバタしてたので、ちょっとね、この曲、演奏会のプログラムに入ってない曲だったので、全然練習してなかったです。で、1ヶ月ぶりにどのくらい下手になってるのかちょっと確認してね、そこからちょっと本気で練習して、まあちょっとある程度上手になる様子をね、ちょっと多分上手になるだろうと思うから、うん、その様子をお届けできたらなと思います。ではまず1ヶ月ぶりに通してみましょう。 弾けてないところもあっても許してください。 訳ございません皆さんとお目目を合わせることがございませんって言っても目を合わせる下手くそになってましたねはいというわけでね1ヶ月も経ってるさすがにしょっぱいエチュード難しかったですやっぱ1ヶ月ぐらいねこの曲をまともに練習しなかったらさすがに弾けなくなりますねということが実証されたので、えー、これからどうやったらその曲をすぐ取り戻せるのかっていうのをね、ちょっとね、どうにかすぐお見せしていきたいなと思います。 まず弾いてる中で弾けてない曲がいくつかありましたまず左手ですちょっと左手が重くなってましたね手が重あんま回られませんでしたですのでペダルでちょっとごまかすとこが増えてたのでちょっとペダルなしで練習していきます がもつれてますね。ありえません、こんなの。ダメ、ダメ、ダメ、ダメなのよ、よいしょ。ああ、ごまかしまくってる。よいしょ 難しいね。みんな同じ、ここのよく指左手が動くとこ難しいよね。こういう場合も改めて指の動作を確認します。波が見て。言葉で言いながら練習をした方がいいです。っていうのも言葉で言えないテンポで弾けないのに、わかりますえっとね、だいたい弾けた時ってどんどんテンポが速くなってるんですよ。で、ごまかしてるんですよ。だったら一個一個の音を全部言葉で言ってたら絶対ごまかしな、ごまかさなくなります。絶対ごまかさな、絶対 今、口をごまかしましたよね。さすがに1ヶ月ぶりでは難しいですね。でも、こういう風な感じで、こまごまと練習したらすぐ弾けるに戻ります。もう、マッスルメモリで戻ります。フィンガーメモリで戻ります。 ごまかすはダメって言ってるでしょごめんなさいよしははは じでね、ゆっくりやってみてください。まあね、本当にね、弾けてないとこだけを抽出して、ものすごくゆっくり練習すると、あのね、もう1ヶ月弾いてなかったとしても1時間くらい本気でやれば戻ります。その様子をね、まあ先ほどやったような練習をちゃんと繰り返すと本当に戻るのでやってみてください。それでは僕が本気で練習した成果を発表したいなと思います。 というわけでね、まあこんな感じでね、ちゃんと本当に弾けば絶対弾けるようになるので、まあどうにか今年中には頑張って弾けるようにね、頑張ってみたいなと思いますちまあ皆さん、ゆっくり、たくさん、何度でも丁寧にやったらすぐフィンガーメモリーで思い出すので、ぜひとも頑張ってみてください。それでは、グッバイ。